Dankie Here dat ons vanaand in U naam kan begin. Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom en laat U wil vanaand geskied in die naam van Jesus. Amen. Goed, vriende, so Openbaring 20 en ek wil 'n hele lange inleiding maak na Openbaring 20. Toen kom ons begin net gewoon met ehm um, uh en ek wil begin met eh, 'n uh, paar inleidende opmerkings oor hoe om Openbaring goed te verstaan wat ons hierdie hele jaar met mekaar behandel het en en een van die dinge wat ek graag wil sê is oor hoe kry 'n mens, hoe vind 'n mens die regte soort eenvoud? En ek begin uit 'n ander hoek uit. Ehm um, die lewe is ingewikkeld. Niemand hoef uh, vir jou dit te vertel nie. So die vraag is hoe reduseer jy, vereenvoudig jy sodat jy die regte soort eenvoud het? En nêrens is dit vir my duideliker as as mens as wanneer mens met Openbaring werk nie, dat die klomp selektiewe lesings wat mense op Openbaring doen in gewone Afrikaans, die lukraak interpretasies wat ouens net het, hulle gryp Openbaring 13 lees 666 en dan hardloop hulle en boue teorie. Hulle lees Openbaring 20 vers 1 tot 6 van 'n duisendjarige vrederyk, dan sê hulle daar's 'n kronologie, dit gaan eers gebeur en dan gaan dit gebeur en dat gaan gebeur en nou dan bou hulle hele teorie oor die vrederyk of 'n ou lees mense gaan op die wolke in 1 Tessalonisense 4 Jesus ontmoet dan sê hulle dis 'n weggraping. En dan bou hulle 'n boek daaroor en dan verkoop daai boek miljoen 10 miljoen dan sê die ouens jy's maar daai ou kom ons nie verkeerd wees nie hy het dan so 'n dik boek geskryf. Left behind daar's tot 'n televisie storie daaroor. Want lyk vir my hoe dikkerre boeke is hoe meer moet jy reg wees. Ehm um, en baie van hierdie goeters en uiteindelik is openbaring so ingewikkeld dat jy vir jouself sê geen mens kan dit verstaan nie. Dis soos wiskunde. Jy gaan by voorbaat sukkel daarmee. Dis min of meer die stereotipe. Nee, as jy wiskunde aan wiskunde dink, ooh, die kinders sukkel. Eh, dis die stereotipe. Terwyl daar 'n klompie eenvoudige beginsels in Openbaring wat dit baie maklik maak om te verstaan. Ek sê nie die boek is maklik nie, maar daar's eenvoudige beginsels wat ons help En ek dink altyd aan 'n boek wat ek moet leiers dikwels doen van John Maeda of grepe daaruit wat ek vir ouens hy het so boek geskryf glad nie van toepassing op die kerk nie inteendeel maar dis 'n baie oulike boek oor wat hy noem the laws of simplicity het hy lankal geskryf het 2006 in die ou dae en hy het so 10 beginsels en hy het so 5 wat ek sommer net jy, ons hoef nie neer te skryf nie sommer net vir interessantheid hy sê jy kry een jy kry een fout wanneer jy kan vereenvoudig, reduce. En hy bedoel daarmee hy sê the simplest way to achieve simplicity is through thoughtful reduction. Hy sê when in doubt just remove. So my vraag is ek kan nou duisend as ek dit op Openbaring toepas teorieë hê, maar kom ons gaan lees die teks. Kom ons vereenvoudig dit tot wat die teks sê en ons werk die teks versigtig deur. Klink of dit almal dit doen, maar niemand doen dit nie. Mense doen sulke greep uit Openbaring. Hulle lees 144000 in hoofstuk 7 en dan sê hulle, "Hm, daar gaan 144000 Jode gered word." Maar daar staan in hoofstuk 7, daar staan 12 stamme. Maar niemand lees vers 10 wat staan, hulle kom uit elke stam, volk, taal en nasie nie. Jy verstaan, so jy alle so lees net die teks, jy vereenvoudig deur net te lees, net te lees, net die teks te lees, die teks toe te laat om te praat. Organiseer organiseer wat jy lees in terme van 'n patroon wat reg deur die boek loop. Um organ, organization makes a system uh of many a peer viewer. So ek het agtergekom as ek die boek lees, die boek in die orde stel, dan raak dit ewe skielik baie eenvoudiger as ek dit goed organiseer soos Johannes dit georganiseer het. Leer leer om die boek reg te lees. Leer van die belangrikste dinge baie mense verstaan nie want hulle doen gewoon nie die moeite om iets te leer nie. Dit gebeur met alles in die lewe. Ek het al hoeveel mense gekry wat lewenslank lewenslank nie leer nie. Nee, mense noem dit dwaasheid op die ou en spreuke. Spreuke sê dis dwaas. Mense wat dieselfde probleme oor en oor het in hulle huwelik, in hulle werk, in hulle gesin, hulle leer nie. So, selfs met openbaring. Nou die beginsels leer dit pas se toe dan is dit baie eenvoudiger. Differences, simplicity and complexity need each other. Die feit dat ons openbaring en ek gaan nou weer net daai struktuur, die eenvoudige raamwerk wat ons hierdie jaar al gaande ontwikkel het. Ehm um, beteken nie openbaring is maklik nie. Dit is 'n komplekse boek. Maar in daai kompleksiteit kry jy 'n simplistiese, vereenvoudigde raamwerk wat Johannes konsekwent toepas. En as jy dit gebruik, gaan die boek koop. Geld vir alle Bybelboeke. Ons nou gepraat oor Hooglied. Um iemand het onthou ek. En um ehm, selle met Hooglied. Die kerk het daai boek eindeloos moeilik gemaak want hulle het dit 'n allegorie gemaak van die liefde tussen God en sy kerk. Terwyl dit 'n doodgewone lied is oor die lyflike liefde tussen 'n man en 'n vrou. Dan moet jy 2 tot 18 wees nie met vir kindertjies sê as pappa mamma moet nou hierdie versigtig saam met julle lê maar omdat die kerk so half seksualiteit vir eeue uitgeban het as taboe en jy praat nie daaroor nie. Het Hooglied 'n baie slegte lees gekry. Maar dis liedere minnaars liedere wat 'n man oor sy vrou sing oor, oor haar lyf en sy sing oor sy lyf. En dan is hulle in die kamer en dan is hulle in die paleis en dan sal die tuin af dit speel verskillende landskappe af. Maar dis 'n boek oor erotiese liefde wat God ook goed dink om in die Bybel in te neem en dit word deur Salomo geskryf en en hy en sy bruid is op mekaar se spoor. So jy moet die kodes lees wat die teks vir jou gee. Dan's dit baie maklik. En dis my altyd so mooi wat Maida sê, sy een definisie van simplicity about subtracting the obvious and adding the meaningful. Ek dwing myself en ek kry dit min kere reg het my vanoggend weer uitgevang nadat ek die eerste diens gepreek het, het ek tussen die dienste gaan sit en sê nou moet ek die tweede diens heeltemal anders te preek, want ek het nie daai beginsel toegepas nie. Subtracting the obvious and keeping the meaningful. Dis want ek sê net te veel. Kry dit net eenvoudiger. Ek sê Joubert, wat kry dit net eenvoudiger? Sê net minder. Sê net 1 punt beter as oor 10 goeters dit lomp dinge. Subtracting the obvious and adding the meaningful. Besluit wat essensieel en dit is nou wat ons kom ons stap gou deur Openbaring. So ons vind vir onsself die regte eenvoud. So kom ons gaan kyk. So hier is ons eerste stap gewees. Onthou Openbaring se raamwerk en die simbole wat hy gebruik. As jy dit weet, verstaan jy het jy 'n groot stuk eenvoud in die lees van Openbaring. En ons het een raamwerk konsekwent gevolg en ek wil dit net weer doen. En dit is dat Johannes baie duidelik 'n verhaal vertel wat op 'n sekere plek begin en op 'n sekere plek eindig elke keer. En op een of twee keer vat hy hom verder. Sy verhaal begin by Jesus se hemelvaart, sy verhaal eindig by die wederkoms. Grootliks. Ek sê 'n paar keer vat hy hom ander kant die wederkoms, maar 80% van Openbaring speel af temporeel tydsgewys in tyd hemelvaart wederkoms. Die hele tyd en hy loop hom deur en ek het hopelik 'n paar keer teruggegaan daarna toe. Veral hoofstuk 6 en 7 is twee skitterende voorbeelde daarvan. Hoofstuk 6 begin as Jesus in die hemel ingaan, dit eindig by die wederkoms. Hoofstuk 7 begin as Jesus in die hemel ingaan, dit eindig by die wederkoms en vat jou daarna. Dis Johannes se patroon. Baie eenvoudig. Hy doen dit konsekwent. Ek sal dit nou verder uitwys. En dit speel af tussen hemel en aarde dan is ons in die hemel, dan is ons op die aarde. Dan is ons in die hemel, dan is ons op die aarde. Hoofstuk 19 speel af in die hemel, hoofstuk 16, hoofstuk 14 is in die hemel en op die aarde. So jy moet die heeltyd die um um ruimtelikheid verstaan, hemel aarde en temporaliteit. Ruimte, eers in die hemelse ruimte, dan op die aardse ruimte. Dan temporeel van die hemelvaart loop jy tot by die wederkoms. En dan het jy nie nodig om te doen wat die kerk deur al die eeue gedoen het en wat al die kompleksiteit maak. Nou het jy in hoofstuk 8 ehm um, ehm um, so dit was ons sleutels. So ek gaan nou daarby kom. Dat eh, ek myself net daar weer korrigeer. So dit is twee van ons belangrike sleutels om Openbaring te lees. En dan het ons vir mekaar gesê daar's 'n paar sleutelhoofstukke in die boek. Jy moet dit verstaan wat vir jou anker. Hoofstuk 5 is so ankerhoofstuk. Dis wanneer Jesus in die hemel instap, onthou julle wanneer hy die boekrol uit God se hand neem. En as jy hierdie sleutel gebruik, wanneer gaan Jesus in die hemel in? Jy vra net vir jouself daai logiese vraag. Wanneer gebeur dit? Wanneer hy hemel toe gaan. Nou weet jy mos, dis nie moeilik nie, dis by sy hemelvaart vat hy alle mag. So dis 'n sleutelhoofstuk, dis sy troonsbestuiging nadat hy op aarde gesterf het en opgestaan het. Dieselfde gebeur weer 'n keer in hoofstuk 12 wat ook 'n nuwe draai in die boek bring. Daar's 'n geveg tussen die draak en die vrou wat 'n kind het. Die kind word weggeruk, hy's in die hemel. Wanneer gebeur dit? Dis nie ingewikkeld nie. By sy hemelvaart. Vriende, dit klink nie ingewikkeld nie, maar as niemand dit vir jou sê nie, het jy nie 'n koek en klou wat daaraan gaan soos my oupa altyd gesê het. As jy by daai hoofstuk kom, nou is daar 'n draak, nou is daar 'n kind, nou is die kind in die hemel, net nou as jy weer 'n ander hoofstuk, dan het jy dit is 'n Babelse verwarring. As jy nie hierdie eenvoudige beginsels konsekwent toepas nie, So, jy moet weet, um, eerste koms, tweede koms, aarde, hemel en jou paar groot hoofstukke wat dit vir jou anker is, hoofstuk 5 en hoofstuk 12. En dan gebeur alles rondom daai bakens. Kom ons kyk. Ek uh, um so. Hoofstuk 6 tot 11 vertel nou vir jou hoe gebeur die eindtyd met hierdie twee pilare, hemel, aarde, eerste koms, tweede koms. Onthou julle, hoofstuk 6 het ons mos nou weer vertel. Ekskuus ek herhaal, maar dit gee my sekerheid in julle. Ek sê dit baie kere, maar hoofstuk 6 het ons nou vertel wat gebeur in die, in die goddelose wêreld. Daai vier ruiters ry en hulle ry tot by die wederkoms. Hoofstuk 6 eindig by die wederkoms. Waar hulle sê berge val op ons, heuwels bedek ons. Dis die wederkoms. Hoofstuk 6 vat jou eenslag deur die ongelowige wêreld. Hoofstuk 7 vat jou met eenslag deur die gelowige wêreld. Onthou julle? So die vraag van hoofstuk 6 se slot was mos nou weer wie sal staan op die dag van die Here? Die antwoord op hoofstuk 7 vir jou die vraag. Hoofstuk 7 sluit af hier staan 144000 mense maar alles in realiteit miljoene daar miljoene en hulle sê elke stam, taal, volk en nasie. Ek kom terug na die simboliek. So hoofstuk 6 vertel vir jou tussen die hemelvaart en die wederkoms sal dit op aarde bitter sleg wees. Sal baie chaos wees. Hoofstuk 7 vertel vir jou God sal sy kerk en sal hy sal sy kerk bewaar. Wat is die simbool, die simboliek? Hy sit 'n stempel, 'n seël, hy merk sy mense hoofstuk 7. Hy merk sy mense. En omdat die ouens dit nie raak gelees het nie, net hoofstuk 13 se 666 gemerk het, het dit totale chaos gemaak. Jesus, wanneer gaan jy daai microchip kry? Jesus, ek lees nou die dag weer in 'n Christen tydskrif hier in Suid-Afrika. Daai daai chip kom. Dis nou baie naby. Daai 20 redes hoekom die wederkoms nie volgende 3 maande kan wees, sulke artikels. En dan sit daai Christene, hulle het koue koors en, en Christelike migraines en ek weet nie wat alles nie. Ek vra my, wat nou, wat nou? Ek sê lees Openbaring oordentlik. Dan nou hoef jy nie 'n eh, Christelike uh, grandpa te drink nie. So kry jouself net dat jy die teks reg lees. So die eerste belangrike merker is Christus merk sy kerk. Hoekom? Dis 'n merk van Dis myne. Ek sal na hulle kyk. Wat wil daai merk sê? So en dan hoofstuk um, 8 en 9 het onthou julle het vir ons weer 'n keer gaan vertel hoe lyk die hoe lyk die wêreld? Uh die skepping, die vars water, die lug, die see op simboliese maniere word dit alles geteken of getref deur sonde. Ongelukkig lei die skepping as gevolg van die gemors wat ons aanvang. En uiteindelik in hoofstuk 9 het ons gesien breekaar so 'n um, ehm, onderaardse rook uit die aarde uit, so sataniese rook. So die Satan is ook hier op aarde aan die werk. Maar ons het 'n geweldige les geleer wat min ouens optel, wat net Openbaring oor en oor leer. En dit is dat God besig is om die sataniese magte te straf. Die duiwel, die Satan is nie 'n vryblywende mag hier en dan los God hom vir die laaste dag en dan straf hy hom nie. Vir 5 maande Onthou julle was daai skerpioene losgelaat. En dis hoe lank 'n sprinkaan lewe. En tuister die Satan se mense, die Satan se mense. So God is besig met 'n strafekspedisie teen Satan reeds nou. Nou vra Christus altyd, "Jesus, nou maar hoekom gebeur al hierdie dinge in die wêreld? Hoekom gaan dit so swaar?" Het die Here my in gedagte glad nie, glad nie, glad nie. Glad nie. Geliefdes, dis lewens lewensbelangrik. As jy Openbaring goed verstaan, het jy verskriklike goeie teologie. Um Dis vrae wat regtig by ons lewe en ek verstaan dit so goed. Um want mense wat dit nie verstaan nie, leer vir jou die goed, nee, die Here straf ons, maar maar maar God se straf is selektief in Openbaring. Hy straf net mense wat die merk van die dier het en hy straf net mense wat uh, voor die Satan buig. Dit vertel die teks vir jou oor en oor. En dan het ons in hoofstuk 7, 10 en 11 het ons mos nou hoe moet gelowiges lewe tussen die hemelvaart en die wederkoms. Hoofstuk 7, hulle word gemerk, hulle gaan staan op die dag van die Here. Hoofstuk 10, onthou julle, ons gaan daai boekie eet. Johannes verteenwoordig ons die woord van God. Dan gaan ons God se woord bekend maak, so dis wat ons gaan doen. Hoofstuk 11, ons gaan soos die twee getuies wees, Moses en Elia. Kom terug daarna. So dis dis nie te moeilik nie. So ons het hoofstuk 5 anker ons. Hoofstuk 6 hoofstuk 8 en 9 vertel hoe lyk dit amper in die nie gelowige wêreld hier op aarde. Hoofstuk um, ehm, 7 hoofstuk 10 en 11 vertel hoe gaan gelowiges dit maak. Nou dat Christus in die hemel is. Hoofstuk 5 sleutel, hoofstuk vat ons tot 11. Hoofstuk 12 begin met 'n nuwe epog. Ehm, hoofstuk 12 vertel van die Satan. Ewe skielik kom word die Satan baie sterker uitgerol ehm um, God se teenstander se strategie word ontbloot. Satan ontbloot. Onthou toe ek so jong ouetjie was, so die tweede of die derde boek waarna ek my hand gewaag het, het die titel gehad Satan ontbloot. Toe ek uh, Jan van der Walt en ek het dit saam geskryf en Prof Marianson het nog daaraan geskryf en almal. Ons gedink se oulike titel Satan ontbloot. Met ander woorde hy's gestrip, naked. Die Here wys vir jou sy strategie. Hy's nie 'n misterie nie. So in hoofstuk 12 Satan op die toneel. Wat doen Satan? Gaan in die hemel in agter Jesus aan met sy hemelvaart. Hy word uitgegooi, kry van twee sataniese helpers, diere uit die see, diere uit die aarde hoofstuk 13. Wat doen hulle? Die een dier boots Jesus na. Ehm um, soos wat Jesus wonde, soos Jesus die geslagte lam is, het hierdie eerste dier, hoofstuk 13, wonde aan sy kop. Soos wat Christus die wêreld lei om God te aanbid, lei hierdie dier die wêreld om Satan te aanbid. Ehm um, hy het die mag om gelowiges dood te maak. Tweede dier bood sy Heilige Gees na, soos wat die Heilige Gees ons lei om Jesus te aanbid. Ehm um, lei hierdie tweede dier die wêreld om eerste dier te aanbid. Lyk soos 'n lammetjie praat soos 'n draak, onthou julle. So dis dis 'n uitrol van wie die Satan is. En dan in hoofstuk 14 tot 16 is God se straf op sy op hom. Gelowiges word gemerk weer 'n keer hoofstuk 14 en ons lees dan al hoe meer hoe God se oordeel kom. Ons het nou die dag ook gesien laas keer in hoofstuk 16 en so aan, daai haalstene wat hy op daai ons loslaat. En ehm um, dan het Satan nog 'n handlanger, die vrou Babylon, hoofstuk 17 en 18. Ehm um, dis Satan se politieke speelkaart Ons het by haar stil gestaan, ehm um, Rome en al die politieke magte. So so die hoofstuk 13 tot 18 vat jou in die wêreld van die Satan in, maar ook hoe God optree, hoe hy straf en dit loop ook van die hemelvaart tot by die wederkoms. En ehm um, dan het ons nou gesien hoe die hemelse kerk. En nou dit bring ons bietjie by die simboliek van Openbaring. Want boonbehalwe dat Openbaring speel tussen tyd eh, ehm, en ruimte, gebruik dit ook simboliek die heeltyd. En as jy dit verkeerd lees, wanneer jy 'n simbool verkeerd lees, het jy moeilikheid. Dis soos eh, kom ek vat dit van 'n van 'n ander hoek af. Ek sê altyd vir ouens as mens die Bybel vertaal, jy kan nooit dis een van die uitdagings van 'n vertaler jy kan nooit 'n idioom vertaal nie idiome is onvertaalbaar probeer dit maar ek swoeg in die takke jy kan nie vir iemand sê I'm high in the branches nie ek onthou eh, 'n kollega van ons het een keer in oorsee het hy um, ons het hierdie mooi uitdrukking in Afrikaans om bepaalde redes as jy sê uh, uh, ek gaan net goue draai loop almal weet wat jy bedoel dis 'n eufemisme en toe sê hy I'm just quickly going to walk a turn niemand het 'n idee gehad wat hy sê nie. So eh, dit kommunikeer. <laughs> Jy moet 'n idioom, maar dieselfde moet simboliek. As jy 'n simbool nie reg gebruik nie, is hy ehm um, het jy moeilikheid. Openbaring word gewerk die heeltyd met simbole. Dis sy keuse, dis 'n soort genre. Nou vra ons hoekom? Dis die teks soort, dis 'n genre. Dit is apokaliptiek. Werk met simboliek. Jy moet die simbole ken. As jy dit letterlik lees, het jy moeilikheid. Ons het onthou in hoofstuk 4 het ons byvoorbeeld die hemelse kerk ontmoet as 24 ouderlinge. En die simboliek word in hoofstuk 22, 21, 22 uitgerol. 12 stamme, 12 apostels, skief jou 24 verteenwoordig in die Ou Testament en die Nuwe Testament. Dit is baie logies, so hy gebruik die simbool van 24 ouderlinge so die kerk in die hemel. Ons het agtergekom die aardse kerk, sodra hy nou weer op die aarde is, is daar ander simbole, soos die twee getuies, Moses en Elia, word ons. Ons het ook gehoor die aardse kerk is 144.000 gelowiges. Ons het dit in hoofstuk 7 gesien en in hoofstuk 14, so as twee simbole vir die aardse kerk, as 'n paar meer. Die aardse kerk is ook martelare. Byvoorbeeld, almal op aarde sterf vir hulle geloof. Dis 'n dis Johannes se eh, prentjie. Jy gaan ergens hier doodgaan vanweer die sonde. So daarom is alle Christene per implikasie martelare. Ehm um, maar die simbole vir die hemelse kerk is 24 ouderlinge. Die simbool vir die aardse kerk is ehm um, uh die twee getuies en die 144000 gemerktes. En toe het ons mekaar gesê onthou jy in hoofstuk 7 die simboliek kom van die 12 stamme Nou is daar nog 12 stamme, nee, hulle is weg. Daar's net twee stamme oor in die tyd van die Nuwe Testament, naamlik Juda en Benjamin. Maar God het 'n nuwe volk, so hy het nuwe 12 stamme. Maar maar jy kan dit nie letterlik lees soos die Jehovah getuies nie. Hulle lees dit letterlik. Want daar staan in hoofstuk 7 vers 10, hulle kom uit elke stam, taal, volk en nasie. Dit staan in die teks. Openbaring 5 sê vir jou jy moet sy simbole nie letterlik lees nie. In hoofstuk 5 lees jy Jesus het sewe horings en sewe oë. Ek wil hy dis nie letterlik nie. Hy sê vir jou die dit die sewe oë is die geeste van God, is God se gees. Hy sê vir jou moet dit nie letterlik lees nie. Lees dit simbolies. Hy sê dit nie vir jou altyd nie, maar ons moet die simboliek ken. As jy dit nie ken nie, dan gaan jy 'n hele teorie ontwikkel soos party ons maak en sê aan die einde van die tyd gaan nog 144000 Jode gered word voor die einde kom. Maar Johannes sê vir jou daai is 'n simboliese getal. Né, nee, dis deel van sy simboliek. So die getal 1000 is vir Johannes altyd simbolies. Maar dis trouens reg deur die Bybel 'n simboliese getal. Onthou jy nie 10 gebooie? Ek bewys my liefde tot in hoeveelste geslag? Duisendste geslag. Ek bewys my oordeel tot in die derde, vierde. Die ouens wat daai goeters verkeerd gelees het, het ook hierdie voorvader vloeke goeters op daai heeltemal verkeerd. Daar staan dit, God laat weet hy vloek jou tot in die vierde geslag. Maar dit is dood eenvoudige beeld om te sê God se liefde is onmeetbaar, sy oordeel is telbaar. Hier kom ons die drie vier geslagte sien. Duisend tussen en die Romeinse en in die Griekse en in die Joodse wêreld volmaakte getal. Kubus. 10 x 10 x 10 volkome getal. So dis altyd volmaaktheid, 1000. Ehm um, vir God is 1000 jaar soos een dag en een dag soos 'n 1000 jaar. Dit bedoel God vir God is die volmaakte tyd kan hy mee speel. So dis altyd simbolies. Ons het nog iets geleer dat die eindtyd ehm um, ons moet die eindtyd verstaan. Eindtyd is tussen eerste koms en tweede koms. As jy dit nie verstaan nie in Openbaring en reg deur die Nuwe Testament, dan skrik jy jou um, in een of ander um, geestelike riller in. As jy nou 'n boek lees, of soos my oupa altyd vir my gesê het, my kinders daar, my kind, ons is nou in die laaste dae. Ja, dan sit ek daar. Daar gaan hy Heidelberg uit ry en dink ek ons kent 'n paar kaal voor die, die einde kom sal ek bly wees. Maar Openbaring Hebreërs 1 sê vir ons ons is nie eindtyd. In hierdie eindtyd het God met ons gepraat deur die seun. Staan net so entais es getais hemerais in die Grieks. In hierdie laaste dae het God met ons gepraat deur die seun. So dis die eindtyd. En dit word ook simbolies in Openbaring voorgestel. Onthou julle van hoofstuk tegnies hoofstuk 11 af kry ons die 42 maande, 3 en 'n half jaar, 3 en 'n half dae of 1260 dae. Nou, dis Johannes se manier om te sê terwyl die hemel vrede het, is hier op aarde 42 maande aan die gang. Dis belangrik want nou begin ons kom na hoofstuk 20 toe. So, het jy agtergekom nou nou wil ek die volgende knoop maak dat Johannes het simbole vir die hemelse kerk en vir die aardse kerk. 24 ouderlinge, as jy in die hemel is, sluit jy aan by 24 ouderlinge. Die hemelse kerk is altyd 24 ouderlinge. Wat is jy altyd op aarde? die twee getuies of die 144000. So as Jesus by jou staan as jy deel van die aardse kerk, Openbaring 14, en as jy hemel toe gaan, dan ontmoet jy altyd die 24 ouderlinge. Goed, so dis eerste belangrike ding. Hoe word die eindtyd op aarde genoem? 3,5 jaar, 42 maande, 1260 dae, wat die helfte is van 7 bekende Joodse beeld van die eindtyd dis belangrik want ons gaan nou praat oor die duisendjarige vrederyk. Van hoofstuk 20 wat massiewe misverstand, enkele grootste misverstand saam met hoofstuk 13 maak. So jy moet hierdie simboliek verstaan. Jy behoort nou al vir jou as jy al hierdie simbole tot nou toe verstaan, 'n koneksie te kan maak waar gaan die duisendjarige vrederyk plaasvind? 'n 1000 jaar. Kom ons gaan kyk. Laat kom ons laat die teks praat. Nou hoef ek dit nie te sê nie. Hoofstuk 19, ek wil net daar inval na hoofstuk 20 toe het ons gevat na die einde van die eindtyd toe in die hemel. Onthou julle? Jesus se se huwelik met sy kerk. So aan die einde Jesus sê hy is nou op pad terug aarde toe. Hoe kom hy terug? As bruidegom. Sy kerk kom as bruid saam. Dis hoe Christus na aarde toe kom. So hoofstuk 19 het uh, het ons gebring tot op in die hemel die tyd is nou reg om die wêreldgeskiedenis te beëindig. So ons gaan in die eindtyd se einde in. En ons het gesien hoe die twee helpers van die Satan uitgehaal word. Die diere uit die see of die dier in die valse profeet soos hulle hier genoem word, die diere uit die see, die diere uit die aarde. So wie bly oor? Babylon is slaafverwoes, dis nog net Satan. Goed, nou is ons by hoofstuk 20. Hoop dit maak sin. Reg. Goed. Nou is ons by Openbaring 20 en by die simboliek van Openbaring 20. So jy het altyd beelde. Tydsbeelde 42 maande uh om die aardse tyd van lyding uit te druk, simbole om die aardse kerk uit te druk 144024. Um ehm, en nou sluit ons aan in hoofstuk 20, daai groot misverstand oor die duisendjarige vrederyk mense lees, daar gaan 'n 1000 jaar van vrede kom en dan is die ouens se eerste vraag: "Nou wanneer gaan dit gebeur?" Dan het ouens vir jou sulke skemaatjies. Nee, weet jy, eers gaan die groot verdrukking wees en dan gaan die wegraping wees, dan gaan die 1000 jarige vrede aanbreek. Dan sê ek: "Sê wie?" Nee nee, maar hulle het dit gelees. Ek sê: "Wys my in die Nuwe Testament, dan kry hulle my Nuwe Testament." So baie van die ingewikkelde vrae wat mense het is omdat ons nie die kan ek dit weer sê, simbole lees, die kodes lees, nou maak ons die teks ingewikkeld. Nou maak ons die teks 'n volgorde terwyl alles gelyk gebeur. Einstein het gesê dis hoekom mense tyd het sodat alles nie gelyk gebeur nie. Maar dis hoekom ook jy skrywe, want jy kan nie alles wat so gebeur moet jy so vertel. Nou kom jy eers in hoofstuk 20 en jy hoor die duisendjarige vrederyk. Nou sê jy, Ja, maar dit staan nou na hoofstuk 12, so dit moet eers nog gebeur. Verstaan, dis 'n logiese afleiding. Omdat dit later in die teks staan, moet dit nou nog eers kom. Maar Johannes vertel dinge wat so gebeur. Onthou want wat is sy skema? Eerste koms, tweede koms. Hemel, aarde. En eh, as mens dit nie onthou nie en jy lees alles so en jy probeer dit so uitpak, gaan Openbaring baie chaos maak. So ons vraag. Ehm um, toe sien ek 'n engel Maar kom ons lees die teks nou mooi stadig. Hier is 'n paar karakters in hierdie storie van hoofstuk 20. Toe sien ek 'n engel wat uit die hemel uitkom en in sy hand het hy 'n sleutel van die onderaardse put en hy het 'n ketting. En hy gryp die draak, daai slang van ouds, die duiwel en die Satan, vers 2, en hy bind hom vir 1000 jaar. So hier is die karakters. 'n Engel, die Satan en 'n put. En die Satan is nou gebind. Goed. Nou kom ons dink gou oor die Satan. Kom ons gaan gou terug. Kom ons gaan gou terug op ons tree. Wanneer laaste ons van die Satan gehoor in Openbaring? In hoofstuk 12. Toe Jesus in die hemel is, toe hoor ons daar's 'n draak op die aarde. Hier hoor ons weer van die draak. Wat daai draak gedoen? Agter Jesus aan. Wat het Michael met hom gedoen? Vir hom gegooi, né? Jy onthou soos ek sê daai tyd gesê toe hom vat toe hy in die fliek toe gevat nie toe vat hy hom uit die hemel uit bedoel ek toe gooi hulle vir hom en al sy demone op die aarde en toe sien Satan op die seestrand in hoofstuk 12 se slot en hy kry vir hom twee diere en van in water toe weer van die Satan gelees net toe sy weg jy sien hom nie weer in openbaring hy's gaan boeps wops jou ankel hy's weg Jy lees van die dier, die dier en jy lees van die vrou. Maar die Satan is gone. Behalwe vir 'n vinnige kameelrolletjie wat hy speel in hoofstuk 16. Is hy weg? Hy's weg. Jy sien hom nie. En nou begin hoofstuk 20 vir die antwoord gee. Nou waar waar die duiwel is die duiwel? Want hy's weg. Jy sien hom nie. Jy sien die dier, die dier en jy sien nie die die draak nie. En nou kom hoofstuk 20 en antwoord vir die vraag. Nou waar is die Satan nou? Ehm um, nou hoor jy. Sjoe, maar engele het gekom. Eers het Michaël gekom en hom gegooi en toe het 'n engel gekom. Nou nou stel jou dit stel jou dit nou temporeel voor en ruimtelik. Op watter oomblik het hy in die hemel ingehardloop op ons skaal? Toe Jesus hemel toe is. Op watter oomblik s'hy uitgegooi? Toe Jesus in die hemel is. Waar s'hy uitgegooi? Op die aarde. Nou, Michaël het hom gegooi toe stuur hulle 'n gewone engel, toe vat die gewone engel hom en doen wat? Gooi hom nog laer in 'n onderaardse diepte. So jy moet nie dink Satan is 'n vry perd en hy hardloop hier rond op sy ho, sy rooi perd en hy doen wat hy wil. Hy's 'n vrye agent nie. Hy is eers deur Michael gegooi en toe deur 'n engel. Is hy toegesluit in die onderaardse diepte vir 1000 jaar. Nou goed, die oomblik sê 1000 hoor. Wat hoor jy? So, wat kom ons sê eers gou vir mekaar voor ons daai tydskaal uitwerk? As hy dus in die onderaardse diepte toegeketting is, wat beteken dit? hy sonder huisarrest. Nie waar nie? Dis mos wat dit beteken. As 'n engel jou toesluit, is jy toegesluit. Jy het nie 'n loper as jy die Satan is nie. Jy's toegesluit. So die Satan, dit sê vir jou sy mag. Hy kan nie doen wat hy wil nie. Paulus sê dit op sy eie manier. Hy loop um, hy sê ook um, God gaan die Satan nog onder ons voete vertrap en ja, Petrus sê hy's 'n brullende leeu, maar die Nuwe Testament dink nie Satan is 'n superster nie nie uit God se oog oogpunt nie. So Michaël het hom uitgegooi, 'n engel het hom toegesluit. Maar nou, die 1000 jaar. Want dit word gesê hy's vir 'n 1000 jaar gebind. Kom ons lees, kom ons probeer in die teks agterkom wat beteken hierdie hierdie 1000 jaar, vers 4 tot 6. Vers 4 tot 6, want ek lees in vers 3, hy's in hierdie put en hy's toegesluit en hy sal vir 'n 1000 jaar daar wees en as hy 1000 jaar verby is, sal hy losgelaat word. Maar vers 4 tot 6 sê vir jou hoe lyk die 1000 jaar? En dit lees meeste mense doodgewoon nie. Toe sien ek vers 4 trone en op daardie trone sit mense wat kan oordeel. En ek sien ook die siele van diegene wat doodgemaak is, letterlik onthoof is vir hulle getuienis vir Christus en die woord van God en wat nie die dier en sy merk aan uh, aanbid het nie en wat nie sy vloekmerk op hulle voorkoppe of op hulle hande aanvaar het nie. Nou geliefdes, hierdie is nou bekende simboliek as ons nou Openbaring verstaan. Toe sien ek trone. Kom ons dink gou, Openbaring regdeur Openbaring, wie sit op trone? 24 ouderlinge. Die hemelse kerk. Daai julle, altyd sit die hemelse kerk op trone. So, toe sien ek trone en daar sit mense op hulle. Dit het ek in hoofstuk 4 gesien. Die 24 ouderlinge sit op trone en dan buig hulle hulle haal die krones af in hoofstuk 5 en dan bid hulle. So, waar is Johannes nou? Wel, hy sê vir ons, as hy trone sien, waar is hy nou? In die hemel. Dis die eerste leidraad om die 1000-jarige vrederyk te verstaan. Dit is waar vind dit plaas? In die hemel. Die 1000-jarige vrederyk is in die hemel. Wie is daar? Die gelowiges wat doodgemaak is wat by Jesus is. Omdat hulle nie die merk van die dier gevat het nie. En hulle het lewend geword vers 4 en het saam met Christus geregeer vir 1000 jaar. Dit word genoem die eerste opstanding. So wanneer vind dit plaas? Die eerste opstanding is baie logies. Lewe na die dood. Wanneer jy sterf voor die wederkoms, sluit jy by wie aan? by Christus. En en hoe word daai regering van hom in die hemel genoem? Die duisendjarige vrederyk. So waarvan die duisendjarige vrederyk plaas? In die hemel. Waar die 24 ouderlinge sit op hulle trone. Hoe lank regeer jy? Vir 1000 jaar. En as die 1000 jaar om is, dan kom Christus om. Wanneer is die 1000 jaar om? Wanneer die eindtyd verby is. Hoofstuk 19, dan kom Jesus terug. Dit is nie ingewikkeld nie, die teks sê dit. Maar dis dis ingewikkeld as jy die teks nie lees nie. So die duisendjarige vrederyk speel af in die hemel. Vers kom ons vat hom weer stadig, vers 4. Toe sien ek die trone. Nou waar sit mense op die trone? Ons het dit vir mekaar gesê. Hoofstuk 4 en 5. Gelowiges sit op die trone in die hemel. As jy sterf, jy sterf hier in die 3 en 'n half jaar of die 1260 dae van swaar kry, jy's deel van die 144000 gemerktes dan word jy deel van die hemelse kerk. Wie gaan in die hemel wees? Hulle wat geweier het om die merk van die dier te vat. So as daai oom en tannie vir jou sê, "Wanneer vat ons daai microchip?" dan sê jy, "Tannie, het jy al Openbaring 20 gelees? Christene vat nie se kanonsins nie. Ons sal dit nie vat nie." Want dit beteken dan buigie voor Satan. So Christene het nie dit is en hulle is konings en priesters. Volgende vraag. Ehm um, wie is hulle? Hierdie 144.000. Wel, ehm um, ons het daai simboliek het ek nou al uh, saam met julle deur gepraat. Die simboliek ehm um, is duidelik dat aarde as jy deel van die twee getuies, nou sterf jy moet jy aan Jesus vashou word jy deel van die hemelse skare moet jy getrou is. So waar speel dit af? Duisendjarige vrede druk. Speel nie hemel af nie op aarde nie. Elke liewe boek in die eindtyd sê vir jou dit speel op aarde af. Openbaring <laughs> sê vir jou dit speel in die hemel af. Ek noem dit ja, weet nie wat nie, moeilikheid. En wat doen hierdie mense? Hulle regeer saam met Christus vir 1000 jaar. Wat het ons tot nou toe gesien in Openbaring? Wat doen die hemelse kerk? Hulle regeer. Hulle sing lofliedere. Hulle aanbid hom. Wat het ons gesien in hoofstuk 19? Ons hou troue. Ons heers saam met die lam. Wie is nie in die duisendjarige vrederyk nie? Wel die teks sê vir ons. Ehm um, wie is nie daar nie? Die mense wat nie voor Christus buig nie. So wie sien jy nie in die hemel nie? Ongelowiges. Dis nie so ingewikkeld nie. Die teks, jy weet mos as jy in die hemel kom, dit gaan nie hemel wees as jy daar kom en elke ongelowige is daar nie. Dit gaan 'n leuen genoem word. So dit is simbolies van die Jesus se hemelse regering tussen sy eerste koms en sy tweede koms en hulle heers as priesters. Dit het ons in hoofstuk 5 gelees. En ons sal as ons sal 'n koninkryk en priesters wees vir ons God en ons sal heers. Het ons in hoofstuk 5 al reeds gehoor. So hoofstuk 20 vertel vir ons van Christus se regering. En dit is die eerste opstanding en dit gebeur Ehm um, so hier het ons nou die totale simboliek van Openbaring. Op aarde is die deel van 42 maande, as jy sterf is die deel van die duisendjarige vrederyk van Christus. Hoekom 'n 1000 jaar? Dis 'n volkomme getal. Christus regeer solank hy dit nodig ag. Jy kan dit nie bereken nie. En elke ou wat 'n eindtydboek skryf en vir jou sê dis nou so ver en so ver, jok, daar's nie eens 'n gesprek daaroor nie. Jesus self sê, ouens wat vir jou sê dis so ver of so naby is vals. Hy sê dit in Matteus 4:25. Dis 'n volmaakte tyd wat net God weet wanneer daai 1000 jaar om is, die volmaakte regering van Christus in die hemel. Kom hy terug om wat te doen? Wie bly oor? Satan. Om Satan te vernietig. Om die twee diere is uitgehaal. So heel aan die einde van die eindtyd het ons nou hierdie lekker uh 20 vers 7 tot 10 die um, finale veldslag in die heelal. Die finale oorlog, die laaste wêreldoorlog, die laaste heelal oorlog. Nie die eerste wêreldoorlog, die tweede ene nie, die laaste een. Want Satan se helpers is uitgehaal. Nou het jy 'n geestelike geveg teen Satan wat alleen oorgebly het. So nou sluit die engel hom oop. Want by wyse van spreuke, ehm um, sy mag ingeperk. Maar jy kan hom net vernietig as jy hom kan uithaal. Nou maak die engel weer die al die loper uit maak die Satan los vers 7 en die ellendige ding kan nie leer nie. So wat doen hy? Hy doen sleg. So die Satan word losgelaat aan die dier, die valse profete is uitgehaal, het ons gesien in hoofstuk 19. Babylon is uitgehaal net hy bly oor. So hy word oopgesluit om vernietig te word en toe hy sy kans kry toe hol hy. Hy's soos ons klein hondjie, as jy daai deur oopmaak, gat hy. Ek moet baie keer daar agter daai oentjie vir ons aanskud daddel want hy's net soos 'n rocket. Daar gat hy. Jy maak die Satan los en onmiddellik is hy weer soos 'n monster. Hy kry gou sy laaste ouens. Hy's amper soos Hitler. Hy kry na rand kinders om vir hom te veg. Hy het nou nie meer bonatuurlike magte nie. Hy kry nou die Gog en die Magog daar van die Segiel. Dis sommer net beeldspraak vir al die sataniese volke. En uh maak hy vir ou laaste opstand teen die Here en ek sien hulle soos die sand van die see en hulle ruk op en hulle val die gelowiges aan God en sy mense. Tjop. Maar vers 10 is daarom die mees ironiese vers in die hele Bybel. Hæ? Dink gou saam met my. Ek bedoel, soos ek altyd sê, ek sou 'n bietjie bloed en darmes wou <laughs> gesien het. Ek sou dan wou gesien het Jesus wat die duiwel, né? Breek bietjie sy nek en soos al hierdie groot superheld films van die Amerikaners. As die twee as die superheld nou finaal teen die groot vyand veg, dan sit bloed en derms en hulle veg vir 'n halfuur en dan slat hulle om die kant toe en daai kant toe gooi hulle van die aardbol af en dan Superman weer terug, maar hulle veg meedoenloos vir lank. Dis altyd 'n spektakulêre geveg. Nie hier nie. Jesus vat die Satan, gooi hom in die vuurpoel. Game set and match. Dis nie eers spektakulêr nie, die ou wat ons al hierdie hel gee op aarde. Dis net so, woeps, Jesus vat hom net. Daar staan nie eens dat Jesus dit doen nie. Daar staan net hy is gegooi. Nou wie het hom gegooi tot nou toe? Michael en engele. Jesus maak nie sy hande seil nie. Hy raak nie weer in hierdie gemors nie. Stuur hy van sy engele. So dit gee vir jou 'n bietjie perspektief op waar Satan is. Hy's nie hierdie super eh, ja, hy's 'n superwese uit ons perspektief. Ek bedoel hy't bonatuurlike vermoëns. Maar in God se perspektief kan God se engele met hom afreken. Jesus stuur sommer sy engele. Hulle gooi hom in die poel van vuur. So hy was onder huisarrest, die beeldspraak van hierdie terwyl die hemelse regering van Christus aan die gang is. Kom ons vat nou net weer die beeld. So op aarde is hy deel van die twee getuies of die 144000 gelowiges en die hemel is hy deel van die 144000 24 ouderlinge. Op aarde is die aardse tyd 42 maande <clears throat> en die hemel sluit die aan by die duisendjarige vrede ryk. Christus is by sy kerk, ehm, die 144000 en hy's by sy kerk, die 24 ouderlinge. Christus bewaar ons en hy bring ons veilig aan. Die Heilige Gees is ook hier, so die Nuwe Testament is konsekwent, Openbaring ook daaroor. Ehm um, en die Satan terwyl Christus besig is met sy regering in die hemel, is hy met sy 42 maande hier besig. As Jesus se regering daar verby is, kom hy terug om vernietig hy die Satan. So Openbaring loop baie mooi en baie konsekwent op sy eie simboliek. En dan bring dit ons by die dag van die Here. Dis mooi, né? Hoofstuk 20 vers 11 tot 15. En ons loer deur die sleutelgat. Hoe gaan die wederkoms wees? En hoofstuk 20 vers 11 tot 15 is pragtig. 'n ongelooflike kyk op die dag van die Here. Die dag van die Here waaroor die profete gepraat het. Maleagi gesê die dag sal brand. Onthou julle. Die dag van die Here kom en Maleagi het vir die ouens gesê moenie dink dit is 'n goeie dag nie. Dis 'n dag vir die klein groepie wat getrou is aan die Here het Maleagi uitgeroep. Daar in sy laaste twee hoofstukke. Maar en en en baie van die ander profete het sê dit sal 'n dag van donker te wees as die Here ingryp. En dit is inderdaad. Maar Openbaring het ons al 'n paar keer vertel, maar kom ons gaan kyk. Die teks verdien om baie mooi gelees te word. Hoofstuk 20 is so 'n mooi hoofstuk. Toe sien ek 'n groot wit troon. Hoofstuk 4 het ek die troon gesien. Wie sit op die troon? Die Almagtige. Daar's nie gesprek daaroor nie. God is op sy troon. En voor hom gee alles pad, dit rol op. Dis soos die heelal rol op. Die beeld wat jy in jou kop moet kry, alles vlug weg voor God. Die sterre gee pad, die son gee pad, die hemelliggame gee pad. Hy's so magtig dat die hele heelal verbreer en skud onder die krag van die Allerhoogste as hy verskyn. Ons het vir mekaar gesê daardie daardie maan wat soos bloed word daai bloedmaan wat die ouens ook so verkeerd lees. Dis by die wederkoms. God sit die die ligte af. Sit die hemelligte af. En antieke mense het geglo die gode. Dis hoekom al die planete gode se name het in die Romeinse ryk. Jupiter, Mars, Venus, ehm um, Saturnus en so voort. Dis gode se name. Maar God sit die ligte af. Die hulle het nie krag op hulle eie nie. Alles gee pad voor om die heelal vou. En ek sien die dooies groot en klein staan voor die Here. Almal is daar, groot en klein. Groot en klein. En die boeke is geopen. En 'n ander boek is geopen, die boek van die lewe. En die dooies is geoordeel volgens wat daar in die boeke geskryf staan, volgens wat hulle gedoen het. Sjoe, so alles is openbloot. Dis 'n bekende beeld in die Ou Testament. Daniël werk daarmee, Jesaja werk daarmee ehm um, wat ek nou vinnig kan onthou dat God boekhou. God het al die feite, die boeke. O ja, natuurlik, die groot teks, amper het ek hom vergeet, Kolossense 2 vers 14. Die hierografon Christus het die skuld bewys teen ons wat teen ons opgestel is, betaal. Onthou julle aan die kruis het hy die skuld betaal. Die hierografon, die Griekse woord daar, is die woord wat uit die Joodse apokaliptikum, die Joodse Joodse tekste wat soos Openbaring is. Wat vertel daar 'n oordeelsengel wat van jou lewe boekhou? Dingetjie vir dingetjie en op die laaste dag word dit ingedien teen jou. En nou dan moet jy voor God staan en rekenskap gee. Eintlik werk alle antieke godsdienste daarop. As jy nou uh, eh, Egiptiese godsdiens ken, Isis en Osiris, dis bekende uitbeeldings, die ouens wat in Egipte is, kry dit al baie gesien as jy daar voor die god Osiris staan dan word jou hart so gesit daar op 'n skaal en dan kom daai groot krokodil en dan eet jy 'n ding jou hart op of so iets dis tipies die antieke gode wat jou hele jou hele lewe word geweeg en eh, in ou Israel het dit ook geweet en Paulus het dit ook geweet want hy's 'n Jood jy het is daar jy bou 'n rekening op jy bou 'n rekening op en Ek onthou George Bernard Shaw, <laughs> die Engelse digter het sê as jy lank genoeg lewe, sal enige sal alles, alles met jou gebeur wat enige mens tref. Net lank genoeg lewe. Ehm um, maar maar die feite is en ek en ek onthou so goed hoe iemand een keer vir my gesê het, "Jo, mens akkumuleer hoe ouer jy word, al hoe meer sonde." En die Jode het gedink, onthou julle die bekende gelykenis van ons Here Jesus in Lukas 18 18 vers 9 tot 14 van die tollenaar en die fariseer. Dit was tipies Joodse fariseer geloof. Jou lewe is 'n balansstaat. En jy moet net sorg soos wat enige goeie boekhoustelsel werk dat jy meer krediete het as debiete. Is dit reg? Ja. As ek nog my boekhou onthou. Jy moet net jy moet net jou boeke moet net jy moet net bietjie oorwees aan hierdie kant. Jy moet net bietjie meer krediet hê. So daai fariseer as hy voor die Here staan in die gelykenis wat Jesus vertel, dan vertel hy vir die Here, ek vas twee keer 'n week, gee 'n tiende van my hele inkomste, pleeg nie oorspel nie. Maar hierdie arme perd wat hier langs my staan, hierdie hierdie tollenaar. <laughs> Shame die man. Daar wag vir hom probleme. Hy het nie 'n balans staat nie. Hy's net rooi. En dan sê Jesus, maar dis hoe God werk. God het nie 'n balans staat nie. Wat het God met die balansstaat gedoen? Vertel Paulus in Kolossense 2 vers 14. Wat het God met die chirografon, dis die Griekse woord, die geskrywe handgeskrewe aanklag teen jou? Wat het hy gedoen? Christus het die aanklag aan die kruis vasgekap. In die kruis. Wat beteken dit? Wat skryf jy oor 'n rekening as jy gaan om vereffen? Betaal. Jy kry mos daai stempel. Paid. Boom baie keer as jy by 'n winkel uitstap, dan wil die ouens hom sien by die deur, daai stempeltjie wat sê paid. Dis wat jy kry as jy by Christus buig. Boom, betaal. Afbetaal. Ek het betaal wat jy nie kan nie. So dis die hartklop van die Christelike, dis die hartklop van die verlossingsleer van die Nuwe Testament, soteriologie. Dat Christus sondaars vryspreek. God vry, eh, ek bedoel dat God sondaars vryspreek om Christus ontwil. Dis die geregtigheid van God. Romeine 3 vers 21 tot 23, Romeine 3 vers 27, 2 Korinte 5 dat uh, Christus was sonder sonde, 2 Korinte 5, maar God het hom in ons plek as 'n sondaar behandel sodat ons deur Christus vrygespreek kan wees. So dit is die hoop wat 'n Christen mens het. Christus het betaal wat ek nie kan betaal Dit is die hartklop van die Nuwe Testamentiese leer van verlossing wat bots met alle godsdiens. Ek praat van formele godsdiens. Alle formele godsdiens werk met die ding dat jy 'n beter mens kan word. Dit is die die hele basis van humanisme. Ek bedoel simpel eie tydse nee, hartseer eie tydse voorbeeld. Die afgelope week, eergister is daar weer daai terreuraanval in Londen gewees. Maar eh, dit is 'n persoon wat nie tronk was vir terreur nie wat deur 'n eh, de-radicalization program gesit is om nou te ontterroriseer. Ek weet nie wat dit is nie, maar hulle het hom geontterroris. En die ou het die eerste kans omtrent lyk vir my dat hy kry het hy twee mense doodgemaak. Ehm um, want erns glo humaniste en dit is sekerlik so. Ek het geen twyfel dat dit kan nie dat jy 'n beter mens kan word. En ek sien ook iemand sit net in die week weer so plasing erns wat sê my enigste droom is net om 'n beter mens te wees as gister. So dis tipies van van mens wees. Ek wil net 'n beter mens wees. En dit lê in die hart van godsdiens ook dat jy goed genoeg kan presenteer voor die gode. Dat jy as jy in die Romeinse godsdiens is vir Zeus kan beïndruk, as jy in die Egiptiese Isis Osiris godsdiens is dat jou hart genoeg goeie werk het, as jy 'n Jood is dat jy genoeg het. Daarom is genade eintlik sê al die groot skrywers oor genade, jy moet een ding weet, genade is eintlik aanstootlik. Want dit sê jou goeie werke tel niks dit het nie gewig by God nie. Paulus, dis eintlik verskriklik. Here, maar ek het my hele lewe vir U gelewe. Die Here sê maar dit tel nie. Galasiërs 3 sê as God die skaal moet vat, kan hy jou beste goeie werk vat en sê dit was nie goed genoeg nie. Jy dink hy vat hy moet jou sondes vat en sê kyk wat het jy gedoen. Paulus sê bring jou beste goeie werk, meneer. Bring jou beste ding wat jy ooit gedoen het. Dan moet jy nou dink of dit God gaan beïndruk. Jy weet daai keer toe toe ek vir die 10de keer nie vir my skoonmaak kwaad geword het nie of toe ek nou nie vir daai taxi vir die 100ste keer kwaad geword het. Dis nou my beste goeie werk, sê die Here. Hm, Regtig? Dink jy dink jy is so oulik? Ek dink as jy van ons die belydenisskrifte van die NG Kerk in die Gereformeerde Kerke wat sê God kan jou op jou goeie werke in die hel gooi. Hoe het, hoe het Bernardus van Clairvaux gesê, hy sê Dit is ver van my om enige geregtigheid myself te vind. Ek kan nie eers vir my eie um, ehm, geregtigheid voor God staan nie, wat nog te sê vir my eie sonde. So hierdie is 'n baie belangrike agtergrond wat ons nou het. Hier staan almal en die boeke word oopgemaak. En weer 'n keer as jy nie die Nuwe Testament lees en ook nie Openbaring tot hier gelees het nie, skrik jy vir jou flou. Nie waar nie. O, vet gaan ek dit maak. En ek het dit al vertel, ekskuus, ek herhaal dit weer, maar dit het 'n diep indruk op my gemaak. Daarom kan ek dit moet ek dit weer vertel. Maar iets wat 'n baie duidelike effek op my kinderjare gehad het, was 'n boekie wat in ons kerk versprei is. Evangelisasie boekie. Hy's so klein, net so boekie gewees. Onthou, ek kan daai prentjies nou nog sien as ek my oë toemaak, selfs as hy oop is ook. Waar jy daar so film op die laaste dag word daar so film aangesit. Na nou, hulle Openbaring 20 gaan, dan staan daar die boeke is oopgemaak en dan word daar word jy geoordeel op alles wat jy gedoen het. In daai jare was die beeld van inryteater gebruik want dit was die grootste skerm wat daar was, onthou julle, die inryteaters. En ons in ons kinderjare het my maal ons baie inryteater toe gevat. Dit was nogal vir ons lekker Kempton het twee inryteaters gehad. Weerskante. Nou was dit ons grootste uittog as ons een aand inryteater toe gaan. Groot skerm, popcorn en die dingetjie wat jy in die kar sit, dis heerlik. Ons het ook in Ry teater gaan ek en Maritje onthou ek. So dit was ook lekker. En um, en ek onthou die die daar in die Inry teater, daai skerm so wys en toe ek daai boekie sien, toe dink ek o, vet op die laaste dag gaan die Here so groot film vir my wys. Want dis wat die daai boekie gesê het. Die laaste dag gaan daar 'n film gekyk word. En onder daai boekie nie die volle verhaal van Openbaring vertel het of die verlossingsleer van die Nuwe Testament verstaan nie, het dit 'n geweldige vrees by my gemaak, by my en by baie ander mense en ek sien dit by baie Christene dat jy so 'n bietjie glo maar dan wonder jy, gaan ek dit maak? Hoe gaan ek staan? Want hou jy nou hoof sukses, hoe gaan ek staan op die dag van die Here? En toe lees ek daai teks en dan sê ek dit altyd onthou, daar's 'n ander, jy moet die teks fyn lees. Toe is die boeke oopgemaak, maar onthou julle wat het ons gelees? Daar's ook 'n ander enkelvoud boek oopgemaak. Johannes skryf fyn, hy gebruik die beelde baie fyn. So wat staan in die boeke? Kom ons lees. Kom ons volg die teks, dan nou hoef ek dit nie te sê nie. Die teks sê dit vir ons. En al die dooies is geoordeel volgens wat hulle gedoen het wat in die boeke staan. Wat staan in die ander boek? Vers 15. As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe is nie. So hoor jy hierdie balans. Hoe hoe oordeel God op die laaste dag? Op jou naam of op jou werke? Tek sê dit. So God het rekord en as as jy as hy op jou dade oordeel, as die oordeel is die eindoordeel uh, vir jou 'n slegte dag. Maar as God jou ken op jou naam. Waar word name ingeskryf? In die boek van die lewe. So uit 'n boek van die lewe, want hy het die boeke van die werke. So wie se name staan in die boek van die lewe? Ons het mos nou gelees, jy ons dat nie duisendjarige vrederyk is wat nie gebuig het voor die dier nie, wat Christus as die Here bely hoofstuk 7 wat hulle klere gewas het in die bloed van die lam. Hoofstuk 12 wat ehm um, ag hoofstuk 11 die twee getuies wat getrou is. Regdeur Openbaring word daai lyn getrek. Dis nie 'n verrassing nie. Regdeur gelowiges wat in Christus is sal getrou wees tot op die einde. We'll stay the course. Ons sal op die baan bly. Ons sal op die baan bly. As jy aan Jesus behoort, sal jy op die baan bly. God sal die goeie werk klaarmaak, skryf Paulus. O, hy sit by daai klein gemeentetjie in in Gala in in in in Filippi. En dan sê hy vir hulle God sal die werk klaarmaak wat hy met julle begin het. O, hy hy, hy loop in daai groot stad Korinthe en dan sê hy God sal julle vashou. Hy sal julle nie los nie. Sy genade is elke oggend nuut, skryf hy in 2 Korintiërs 4. Hy skryf vir die ouens in Rome, uh God het julle vrygespreek in my groot stad waar hulle klein minderheid is. God maak klaar wat hy begin. God golf deur. So as jou naam in die boek van die lewe staan. Nou hier is 'n baie interessante en ons is so amper op begin so begin klaar maak. So jy het hierdie twee, jy het die boek van die lewe en hierdie boek van na jy het eh, boeke van die werke dan jy 'n eh, boek van die lewe waar name staan. Want kom ons dink gou konsekwent hoekom? Want hoekom kan God nie meer jou dade onthou nie? Want dit is betaal. Dis Kolossense 2 vers 14. Christus het betaal. Vir wat? Nie vir jou sondes nie. Dis 'n bietjie ek ek wil dit bietjie op die keper sê. Dis reg, maar dis nog meer. Ek wil dit eers sê, dis bietjie reg, maar dan wil ek dit heeltemal reg sê. Ons sê graag Jesus het vir my sondes gesterf. Dis bietjie reg wat meer reg is, hy het vir my gesterf. Want hy het nie net vir sondes gesterf nie. Hy het gesterf vir mense, as jy dit verstaan. So dis reg, hy het die mag van die sonde kom breek. Maar sonde is nie net 'n klomp dade nie, want dis dis die ding, né? Die Fariseërs het te engels sonde gedink en baie mense dink sonde is 'n klomp dade. En dan kan jy dit minder doen en soos jy minder doen, kry jy meer Voyager myle hemel toe. Jy weet, so ek doen nie meer dit nie, ek doen nie meer dit nie. Dis die Fariseer in Lukas 18. Doen nie hierdie goeters nie so. Here, ek gaan beter. Daai perd doen dit alles. So ha, lekker vir jou, né? Waar gaan jy draai? En as jy 'n goeie Rooms-Katoliek is, lê sê maar dis ons teologie, want dis wat Rooms-Katolieke verbrand tot vandag glo. Hulle glo tot vandag die Here red jou, maar jy gaan nog bietjie ly want dit kan nie so maklik wees nie, maar Jesus sê dit is. As jy my glo, gee ek vir jou alles. Ons gaan dit in hoofstuk 21 sien volgende jaar. Wie my glo, kry dit alles. Dis die punt. God sê in hoofstuk 21, wie in my glo, kry dit alles. Ek sal sy vader wees en hy sal my kind wees. Ek gee vir jou alles. Daar's nie 'n boedorp, jy kry 30% meer as iemand anders omdat jy 30% meer geglo het of bietjie meer gewerk het nie. Wat s'ie gelykenis van Jesus in Matteus 20? Wat s'ie wat s'ie loon vir die ouetjie wat oggend begin en die ou wat laat middag begin werk? Selle, God is 'n getroue Vader. Trek nie voor nie. Hy's goed vir almal. Dis genade. Hy gee vir jou alles verniet. As hy jou naam in die boek van die lewe geskryf het, kry jy dit alles en hy sal jou God wees en jy sal sy kind wees vir altyd. Sjoe. As ek dit net verstaan het in my kinderjare, sou my teologie beter gewees het. Ehm um, dat God het toe nie 'n fliek nie. Die fliek het lig gekry. Die fliek het lig gekry. Die fliek is verwoes. Jesus se bloed het die fliek lig gegee. Ehm, um, maar as jy nie glo nie. Met ons ook vir mense sê, speel jy met jou lewe? Speel jy met vuur? Dis die risiko. Want dit is nie waar wat die Jehovah getuies sê dat as jy eh, eh, Jehovah getuies glo nie in die hel nie, hulle sê jy verdamp net as jy sleg is, net so joef, sjaf, weg. En daar's baie mense wat mense noem dit universaliste. Dis 'n soort teologie wat sê God sal selfs die slegste mense ook red. Daar is eintlik nie 'n hel nie, sê hulle, maar dit bots met God. God is nie, hy gebruik nie die hel soos wat die vroeë kerk en die latere kerk in die middeleeue dit gebruik het as bemarkingsmateriaal nie. Die die middeleeuse kerk het meer oor die hel gepraat as oor die hemel as jy al die ou tekste lees van die middeleeue. En hy sketse, jy sien net altyd en as jy Dante se Inferno nog gelees het, ek weet nie wie vir julle dit al gelees nie. Met sewe vlakke van hel. Ek weet nie dit is een van die groot klassieke werke, maar dit gaan oor die hel proper, oor al die vlakke. En dan is daar nog verskillende helle ook waartoe jy kan gaan. Dis hel. Dit is nie sommer net jy's daar nie, dit gaan nog af. Dis verskriklik Inferno. Ehm um, Uh dis 'n baie tragiese tyd in die middeleeue hoe jy moes uit mense uit die hel uit kry. Uit die uit hierdie vage vuur, hierdie tussentyd. Maar Christus sê God stel hierdie oordeel uit tot op die allerlaaste dag. 2 Petrus 3. Hy het niemand gemaak vir die oordeel nie. Hy wil nie hê dat iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal gered word. Dis God. God het mense mense gemaak nie robotte nie. So hy slaan nie net 'n weerligstraal en as die wêreld verby nie. Jesus vertel 'n storie oor God. Dit is amper klaar. In Lukas 14. Julle ken dit. Ons het al daaroor gepraat. Daar's 'n ete. Mense is genooi. Hulle aanvaar die uitnodiging. As die ete begin, wat gebeur? Oek, ek het vergeet, ek het 'n vrou getrou. Kan nou nie kom nie. Aanhou nee, ek het 'n paar osse gekoop. Aanhou nee, ek het 'n stukkie grond gekoop. Wat doen die eienaar? Stel die fees uit. Waaroor gaan hierdie gelykenis? Oor die wederkoms. Wat doen God as die fees nie vol is nie? Stel die fees uit. Dan gaan haal hulle nog mense want God het nie mense gemaak vir die straf nie wat nie eens genooi is nie. Hulle kom. Wat gebeur? Kyk jy en haar, wat vind hy? Was nog plek. Kom ons gaan al nog mense. As Matteus daai verhaal vertel, dan sê Matteus net jy moet net sorg as jy kom dat jy feesklere aan het. En daar slip 'n paar perde in sonder feesklere. En dit kan nie. Wat is die feesklere? Hoofstuk 7, gewas in die bloed van die lam. Hoofstuk 19, die bruidsklere wat die lam vir jou gee. So Openbaring is baie baie baie baie duidelik dat God ehm um, op die laaste dag sy kerk sal red. Maar sy kerk weet dit want hulle as hulle sterwe voor die wederkoms reeds by die Here. So wat gebeur? Kom ek vat dit net saam. Die hemel is er reeds in 'n nog nie. Want ons het nou gehoor hoe is gelowiges daar die siele van die gelowiges is by die Here. Ons in hoofstuk 6 gelees die siele van die gelowiges is onder die altaar van God. So na doods is jy in 'n siels bestaan. Hoe dit is, kan ons nie sê nie. Paulus sê op ons dis Jy kan dit verstaan nie, maar jy is jy bewuslik by die Here. Wat kort jy? Wat sê 1 Korintiërs 15? Wat gee God vir alle vir al sy kinders? Daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en 'n nuwe lyf. Ons is nie spooke nie. God gee vir ons 'n lyf. Ons kan nooit die opstanding van die vlees laat val nie. Ons kan nooit die feit dat God vir ons 'n nuwe liggaam gee laat val nie. Daar gaan ons elkeen 'n nuwe liggaam gegee. Word. So wat wag vir ons by die wederkoms? As jy as jy voor die wederkoms sterf, gaan jy in, gaan jy in 'n geestesbestaan by die Here wees, bewuslik in sy duisendjarige vrederyk. En as die wederkoms plaasvind, wat kort jy nog? Nuwe liggaam. So dis wat 'n gelowige kry volgens 1 Korintiërs 15. Kry 'n nuwe liggaam. En dan breek God se nuwe hemel en sy nuwe aarde aan. So vriende, ehm um, en dis wat Openbaring ehm um, in Johannes 3 vers 1 tot 9 sê kyk wat 'n groot liefde die Vader na ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. En hy sal op die laaste dag sê hier's my kinders. Hier's my kinders. Hier's my kinders. Kom in in die feesmaal wat jy al na die wederkoms, ag na jou dood gaan beleef, maar by die wederkoms sigbaar. So Openbaring is hy so moeilik? Ja, hy's moeilik toegegee, maar hy's nie so moeilik nie. Hy's moeilik, maar hy's nie so moeilik nie. Ons het die simbole, eerste koms, tweede koms, hemel aarde, 42 maande, 1000 jaar, ehm um, 24 ouderlinge 144000. En konsekwent as jy oorwin, gaan jy alles kry. Die laaste dag gaan jou naam in die boek van die lewe wees. O ja, en wat het ons nog gelees? Waar skryf God sy naam in hoofstuk 11 en in hoofstuk 14? Ons voorkop. So God skryf my naam in sy boek en sy naam op my. Hy skryf Openbaring 11 sy naam hoofstuk ag hoofstuk 14 op my voorkop. Ons het dit weer gelees en hy skryf my naam in sy boek. So ek is dubbel gemerk. Christen kan nie verlore gaan as jy deur Jesus gered is. Ek het daai vraag maklik antwoord ook wat Christene baie keer onder mekaar vra. Nouydag weer so debat uh by betrokke gewees waar ons sê kan 'n Christen verlore gaan? Ja wel, eh, godsdienstiges kan weer verlore gaan, maar as Christus jou gered het. Hoor mooi, Christus jou gered het. O hy doen nie halwe werk nie. Hy hou. Niemand Johannes 10 kan mense uit sy hand uitdruk nie. So, vir die jaar gaan ons hom daar afsluit. Ons het daai dubbele versekering. My naam in God se boek en God se naam op my voorkop tot in ewigheid. Ons gaan sien in die Nuwe Jerusalem as ons volgende jaar daarby uitkom, DV tot in die Nuwe Jerusalem is God se naam op ons voorkoppe. Dis ons toegang tot die ewige stad van die Here. Kom ons bid. Dankie Here dat ons hierdie jaar saam God se woord kon doen. Dankie vir openbaring. Dankie Here dat ons name in die boek van die lewe is. Dankie dat daar 'n vrederyk wag. Dankie Here dat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wag. Here kom gou, Maranatha. Moenie talm nie. Ons kan nie wag dat U kom nie. Ons nooi U in Jesus se naam. Kom Here, kom gou. Amen.